Це точно те саме місце. Аптека є, є. Ну то йдемо далі. Що на стінах? Жопи! Ужас! Новий рік. Прикраси повішали. Так мені ще я нічого не пропускаю. Ничего. Поезд на той свит. Ой. А що назад уже теперь не можна? І в банці. І не секрет, і не секрет. Хто каже і не секрет? Зараз йому дам такий секрет. Надивився тих Реклам Вікторія Сікрета и повторюю. Що? Хто? Яка доза? Що за наркомани? Мендоза. Найти Джонні з Грінтіза. Вот він. Джонні. Джонні Грінтіз? Нифига себе. А Джонни Крентес, я так поняв, наглядач тюряги Бастілія. Він пропадає і появляється. Фантом. Я ранен. Ого, все, поїзд відправляється, білет не купили, все, зарадки, штрафи будемо платити. Make your way up the wagons to the cabin. Аварійний тормоз треба знайти. Що тут? Тут нічого нема, нам треба аварійний тормоз, побігли. Один є. Тут заробитись треба буде. Давай! Трісь, трісь! Троє на одного. Так як в фільмах про бандитів. Так як в фільмах... Да, правильно я сказав. Тікай. Біда, паніка у селі горі привезли та й налітають, як дикі. Що, все? Е, закінчилась штука, так. Що тут нас є? Одна можливість щось відкрити. А що ми можемо відкрити? Ми можемо відкрити відкачуючий і лічучий. Лікувальний. Та відкриємо його один і другий. Це кула каменя, це не кула каменя. Добре, значить оце ми можемо новий відкрити. І що якийсь красивий знизу. А це який був? цей ліктем. Попробуємо, може знизу щось ліпше буде. Добре, тоді поки що все. О, трохи що шрубає тако. З-під... Ого. Оце ти загнав. Все, тепер є. Та тут їх дофіга, скільки їх тут є? А це... А, я починаю по чуть-чуть згадувати. І що з ним? Не пройти тебе тут, чувак. Так, рубаем межі ноги. Со мной шутки плохи. Давай. Що думав, що ти дуже модний? Все, кінець шоу закінчилось. нема що довго гратись. Раз і весь він у... Як усе красиво склалось. Тепер треба все роздивитись, що тут є. Поки що все добре. Що тепер його можна буде вбити? Джонні Зеленозуб. Ага, так. Оцей Джонні Грінтіст і є оцей лепер страшний, який перетворився на смотрителя тюрми. Якийсь дуже все странно. Треба зараз буде уважно слідкувати за подіями, щоб розібрати, що це було. Бо я щось не дуже доганяю. прям як Metro Last Night чи Last Light. Я не бачу приборів. Воняє, наверное, дуже ж так рукою прикривається, ну. красота. 2,55. Я сумніваюсь, що тут реально за один раз знайти всіх 55. Повністю себе полікували. What was that thing? Probably a new mutation form. Maybe an evolved species of leaper. His mind. О, тут ми вже починаємо розбиратись по чуть. Коротше, якась різновідність лепрії, які можуть міняти свій вигляд. Технології. Читаємо. Лаборат... днівник. До речі, треба подивитись, що там нового я. Це було, напевно. Коротше, я ще раз отако бігло пройдусь для тих, хто це можливо колись буде читати в цьому житті, може в наступному. Оцього не було. Бо я щось понаходив того, чого ще не було. І ще навіть не перечитував. Так, ще раз все по-бистрому. Е, хто не розібрався, що я роблю? Якщо комусь треба це читати, я прокрутив, паузу нажали, прочитали, я от ще прокрутив, ще раз нажали паузу, ще раз прочитав. є. Ну, це, це я пам'ятаю. Ой, щось я розігнався. Філософія Шарля Карти Уелса. Картіє. 2052, а не 100 якісь там. Ізвісні жителі. Кого це було? Каорі була, Нілін була. Значить це не треба технології. О, це не було. Мнемофон. Є. Є. Все, почитали. Біжимо далі. Дивимося на сраку. Є, 200 файно. Це я розумію, а не якусь картину якісь малюють. То нікому нахер не треба, то ніхто не дивиться. Труп. Повішився, бідний робот. Навірно, знайшов групу якусь з цитатками ВКонтакті, взяв і повішився. От. Не дивно даш. Ідемо на, на ощуп. гарна музика. Ничего нет. От добре, що все так, а то прийшлось би заново переігрувати. Щось так темно, я взагалі нічого не бачу. Де я, що я. Тут можна кудись піти чи не можна? Нічого не бачу, куди йти. Може сюди? Ні-ні, звідси прийшов, ага, все понятно. От сюди. поки що до сохранення і хватає. Мені здається, що тут щось має бути, якщо сюди є можливість піти. Що таке нічого нема? Ага, є. Є. Та що є, що не можеш попасти? О. оці гроби. А, ми вернулись туди, де ми були з самого початку гри. Все, сохранение. Добре. Все, всім пока.